денсаулық сақтау, сақтауының үздігі 82 жасқа келген қалаш ақсақал той төріне шақырамыз қадірменді ағайын. микрофонды апарып беріңіздер қызметтегі жігіттеріне өзендегі өлшеулі жаяғыстар қарияға қарасаң аяныш бар ба жүре алмай қалса олар кезің келер сенің де таяғыстар деген қадірменді ағайын міне сексеннің екеуіне келген қалаша ақсақалға микрофонды апарып берсеңіздер қадірменді ағайын денсаулық сақтаудың үздігі қазыналы қария ақ халатты абзал жан болған мұны қазіргі таңда міне еңбек демалысында батагөй ақсақал міне о халқым біздің қазақ халқы өзінің салт дәстүріменен қазыналы сондай қасиеттеріменен осындай елге айналды қазақстанға қажы бірі мына қазақтың егей көкпар ат киелі жануар жоғарғы мереке оразгелді кереметтен сәйгіліктердің егесі анарбай қажақ ақсақалдың айтұмар есімді атыменен батырхан қажы бауырымыздың баптаудағы сәйгілік жоғарғы мереке бақапай шыбынды тастады қадірменді ағайын елу мың теңге барып боласыздар елу мың теңгені келіп аласыздар ағайын